Hello，大家好，我是王刚。本期视频我跟大家分享一道家常菜——姜葱蟹。首先，第一步我们来处理螃蟹。这个绳子切掉了之后呢，我们把这个绑它的绳子去掉，但是去的时候要小心，不要被它夹住啊。这个螃蟹夹一下还是挺厉害的。我们首先就把它这个爪子给它。 抠掉了之后呢，然后把它翻过来，把它这个脚啊、脚尖给它剁掉一点，要不然它老是抓人。好，下一步就把它的这个壳子给它开开，把它掰开，这样就把它给掰开了，然后把它这个绒毛给它去掉，这个绒毛是不能吃的啊。 在家里做一定要把它抠干净。其实这个里面的这个东西也是不能吃的，这个是很脏的。下一步把这个螃蟹从中间剁开，这边再来一刀剁一下，然后把它弄好了之后来准备辅料，还给冲洗。一下。 螃蟹我们准备好了，加点盐来腌制一下。有条件的话可以放一点料酒。好，我们让它腌制几分钟。这段时间我们来准备姜葱。这个葱呢，我们把葱白分开放，葱尾放到这边，葱尾最后下，因为葱白要先下锅去炒一下。然后我们准备点生姜，切成片，稍微可以切厚一点点。 这个螃蟹下锅之前呢，我们先要拿这个肉在这个淀粉上面蘸一下。这一步的目的就是锁锁定它的水分，把这个只要是有肉的地方都给它蘸上干淀粉，这样它的鲜味才不会流失。这个干淀粉蘸完之后呢，我们就下一步就开始制作了。 我们先把锅烧热，然后把那个螃蟹煎一下。一般在餐厅里面呢，我们是直接用宽油来炸，但是家庭里面我们考虑到就少放点油煎就可以。加一勺油，油可以稍微的多一点点，适量吧。油温烧到七成热的时候，我们就可以下螃蟹煎一下。 这面煎好之后，给它翻一下，也不用煎到太熟，就直接把它这个这个面给它煎到封了口就可以了。好，我们螃蟹煎好了，把它先盛出来，然后剩下的底油呢，我们再给它烧热一烧热一下，把这个姜下进去，先把姜爆香，姜爆香以后加入这个葱段。 葱头，葱头炒香之后加水，先加一碗水，然后我们现在开始来调味了啊，加一点盐，加一点料酒，加一点白糖，再下一点点胡椒粉，然后再少下一点生抽。OK，汤烧开之后呢，然后把这个蟹放下去。 这个螃蟹我们大概烧个三分钟就够了，烧好三分钟之后呢，勾芡，加点那个水淀粉。我们勾好芡之后加点葱段，下去就可以了，翻炒几下，把那个葱段炒熟了就可以出菜了。 很简单的一道姜葱蟹就制作完成了，咱们下期见吧！关注西瓜视频美食作家王刚，这里总有一款属于你的菜。